صامدين مستمرين في مظاهراتنا مستمرين حتى اسقاط النظام مستمرين والثوره آه، والاندماج راح يكون ان شاء الله تحت مظله الثوره، مظله الثوره بتستوعب كل الثوار، كل السوار ما في عنا فصائلي رح نندمج كلياتنا تحت مظله الثوره ان شاء الله.